प्यारे विद्यार्थियों आज हम एडी से वस्तुओं की लंबाई को तुलना करेंगे और उनको मापेंगे तो हमारे पास तीन वस्तुएं हैं कारपेट की लंबाई मेज की लंबाई और बेंच की लंबाई कारपेट की लंबाई कितनी एड़ियों के बराबर है एक दो तीन चार पाँच छ सात सात एड़ियों के बराबर और मेज की लंबाई कितनी एड़ियों के बराबर है एक दो तीन चार पाँच पाँच एड़ियों के बराबर और बेंच की लंबाई एक दो तीन चार पाँच छ एड़ियों के बराबर तो हमारे पास एक प्रश्न है सबसे कम लंबाई वाली वस्तु कौन सी है मेज क्योंकि मेज पांच एड़ियों के बराबर है मेज तो हम यहाँ लिख देंगे मेज और दूसरा प्रश्न है सबसे अधिक लंबाई वाली वस्तु कौन सी है कौन सी है कारपेट कारपेट की लंबाई सबसे अधिक है सात एड़ियों के बराबर तो सबसे अधिक लंबाई वाली वस्तु कारपेट धन्यवाद